Halo guys, balik lagi bersama saya Sendut Game Oke, okay, kali ini kita bakal ngetes El sorion ya Oke, okay, ini dia Status masih abal-abal ya Oke, okay, attacknya kecil Speed lumayan, akurasinya ya 56 ya, kita lihat akurasi 56 nih gimana Di Guardian 3 kayaknya ya, Guild Batlock ini runnya Belum full enchant ya Uh, ajaib ini far so good sih oke okay. oke okay, kita langsung aja ya tes ya uh ini kali ya oke kita coba ini ya buat R1 nya biasa oke okay, sini retest masih Theo ya soalnya casunnya mau kita gitu pakai di bawah Theo oke buat yang bawah Kayaknya kita coba pakai tim aman kali ya ini kali ya. Kita pakai Casun itunya ya. Sama El Oke, okay, Casun. Oke, okay, let's go. Sambil ngetes ini ya, si El Waduh, mampus nih. Oh, shit, Oh no. Oke, okay, nice. Precious lead. Ouch. Oh, Holy shoot. Oke. Okay. Kita defend break dulu lah ya. Oke, okay, bagus ini. Gue ngincer si bastetnya sih yang bahaya sih. Jalur Bastet. Jalur Bastet, Bastet, Bastet, Bastet, Bastet. Oke, okay, Prok. No. Oke, okay, Stun. No. Holy shit. Tuh bahaya ini. Matiin dulu. Tetap bahaya, oke okay, untung ya. Oke. Okay. Cuman Jinny kita dalam bahaya nih Jinny, Osh, osh. Si gila, si gila. Kuat ini ya duelnya ya. Kayaknya pecahan apa gitu dia ya. Oke. Okay. Biar play. Provo gak nih? Oh, resist ya. Lagi. Oke, okay. resist lagi men. Biar lagi. Eh, nggak uh, perlu ngahil dulu ya King oke okay, nice oke okay, proc proc Oke. Okay. Trot. Mantap. Oke. Okay. Coba nih Elsarionnya ya. heat apaan itu woi? Gila, brengsek Teonya. Duh, gue mau pake ya Elsarionnya tetap ya. Brengsek. Gila. Oke, kita coba ini ya. Ini kita coba ya, yang atas ini banyak banget buffnya ini. Kita coba. Ini, tetap. Sekarang boleh kali ya. Oke, coba sekarang yang atas. Yang bawah. Coba Lusen ya. Let's go. anjing coba still 8 yang dapat oke okay. oke okay. pasang bom oke okay. oke okay. uh colong apa lagi colong ini ya oke okay, seal mantap colong ini lagi oke okay. <laughs> oke okay. pelan-pelan kita ya kita hajar pelan-pelan ya colong lagi colong lagi oke okay. <laughs> mantap jiwa oke okay ledakin ini deh. Oke, kita stun ya maksudnya ya si Uh, brengsek. Gak ngefek, woi. Oke, uh mantep ya. <laughs> mantep banget ya, Elsarion ya. Oke, gila ngeprok mulu lu brengsek. Waduh, sedot lagi bre. Gila enak banget ya. Uh, Gak usah lah ya, tinggal satu juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Nice. Counter oke okay juga ya. Oke, okay. bakal gue bagusin itu ntar ya. Si Elsarion gue. Oke okay kayaknya. Oke. Okay. Jangan mati aja. Please. Gue masih mau main-main ya malu ya. event break. Oke, okay, nice. Lanjut. Ini kita coba lusen ya. Coba lihat ini. Please, seperti biasa ya. Anjrit. Uh, glancing brengsek. Gila. Gila Teonya. Tinggal nih. Ah, shit. Gila, gila. Oke, okay, bawah udah oke. Okay. Atas. Waduh. Coba pakai Rakuni kali ya. Oke, okay, let's go. Gila, tapi tadi ya brengsek banget yang elat gue one turn mati itu ya. Damn. Ini nggak adil banget sih kalau gue bilang. Ini sih gila sih. Gila bener ya. Stop it. Get some help. Tiga kali. Ini udah nggak bener ini. mati nggak ya? Oke, okay, sip. Ke, udah kepake ya pasifnya ya. Oke. Okay. Oh! Op, op, op, op. Please, please. coba ajar ini, oke okay. oh shit ini bahaya ini bahaya benar oi oke okay. Berdakin boleh kali ya. Oke, sedot ini Oh. Holy shit, holy shit, holy shit. Holy shit. Oke, okay, dot lagi nih. Oke. Okay. <laughs> Kita sedot lagi ya ini ya. Oke. Okay. <laughs> Oke, siap. Mantap. Dapat ya. Nice. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, bagus ini. Oke, okay, ajar sinilah. Kita ledakin ya. Anjrit. Oh, eh. Anjrit. Oh, eh. segmen ih ini sih gila sih kalau gue bilang sih Gila, gila. Terus lagi lah. Holy shit. Duh, bahaya ini. Duh, nggak dapet lagi. Dot lah. Oke, okay. hancurin. rock kan dot lagi lah inilah <laughs> Oke. Okay. Oke. Okay. Mantap. Start lagi, Bang. Uh, mantap ya. Counter bagus sih buat disedot ya. Sedot lagi. Oke. Okay. lah Biarlah inilah. Uh, mantap, mantap banget ya. Oke, okay. kasih lagi nih. Semoga ngekill ya. Kalau ini ngekill sih masih bisa survive kita. Nah, mantap. Ini ya, sih bisa di auto ya, tau gue sih. Dot terus, dot terus. <laughs> aduh, aduh. Bisa sih tau gue. Bisa menang gitu ya. Prok soalnya. Kayaknya Destroy lebih bagus kali ya. Tapi counter juga oke sih. Gak tau gue ya. Jadi gimana menurut kalian ya? Komen di bawah ya. Bagusan apa ya? Oke, tuh, tuh, tuh. Keren ya. <laughs> aduh. Kempal gue. Gila, keren ya. sih kalau ngeproknya eh buy one sama common oke okay kali ya oke okay nggak ya bisa dites ya gitu bentar ya ntar gue kasih ya bonusnya ya buy one sama common ya gimana hasilnya kalian lihat ya Heh, abis ini ya menang ini kita mantap oke okay ya berarti ya si ini Elsario nama sama Rakuni bagus banget kayaknya ya oke okay. Oke, segitu dulu dari gua. Thank you. Comment, like, subscribe. Bye-bye.